السلام عليكم ورحمة الله إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك عشر معلومات لم تكن تعرفها لا يمكن الفراشة الطيران إلا إذا كانت درجة حرارتها أقل من 86 درجة الفيلة لديها أطول فترة حمل في المملكة الحيوانية ومدتها 22 شهرا الذباب يقفز إلى الخلف عند الإقلاع رابعا الدماغ يستهلك 25 واط من الطاقة عندما تكون مستيقظا هذه الكمية من الطاقة تكفي لإنارة مصباح كهربائي خامسا استعمال سماعات الرأس لساعة واحدة فقط يزيد معدل البكتيريا في أذنك 700 مرة. سادسا الأسماك التي تعيش في المحيطات في عمق يفوق 800 متر ليس لها أعين. سابعا يتكون معظم الغبار في بيتك من خلايا الجلد الميت ثامنا المشاعر السلبية مثل القلق والاكتئاب يمكن أن تضعف جهاز المناعة. تاسعا العنب ينفجر عند وضعه في الميكروويف. عاشرا الفول السوداني هو إحدى مكونات الديناميت